kutoka kufanya makubwa pale Mlimani City kwenye uzinduzi wa albamu yake ya The Kid You Know. Baada ya hapo ni rekodi tu zikafuata na hits kali kila kukicha. Sasa Mario anatujuza ujio wa video nyingine, ingawa hajaweka wazi ni video ya ngoma gani. Kupitia ukurasa wake wa Instagram ameshare nasi picha hiyo na kutuwekea ujumbe wa kukaa tayari kwa ajili ya view part 2 Zipo ngoma kali ambazo zinapatikana kwenye albamu hiyo ambazo hazijatoka, lakini pia kuna wasanii wengi ambao wamefanya nao kazi hatujaona video, hivyo tutarajie kuona lolote kutoka kwa nyota huyo. Mario amekuwa na mafanikio makubwa sana kwa sasa, kuanzia kimuziki na hata kipato chake, kwani ukiangalia hata maisha yake yamekuwa ya juu kidogo tofauti na wasanii wengine. Hitmaker wa ngoma kama Dia X, Biatam na nyingine ametajwa pia kwenye tuzo nyingi kama msanii bora na vipengele vingine vingi ikiwemo tuzo za EAEA e na Tanzania Music Awards. Lakini kingine ni kudokeze tu kuhusu Mario ni kwamba siku za hivi karibuni aliyekuwa mpenzi wake Mimi Maz aligusia kuhusu mahusiano yao na kusema Mario alikuwa sio mtu wa aina ambayo alikuwa anataka Mazi inaonekana kuna sifa fulani ambazo anazitaka yeye, anadai alizikosa kwa Mario, ingawa hakutaja moja kwa moja kwa Mario, lakini waandishi walimbana na kusema kwamba mtu aliyekuwa nayo kwenye mahusiano, hivyo moja kwa moja huenda ni Mario. Je, una nini cha kutoa comment kuhusiana na The Kid You Know kwenye kazi yake hii ama kwenye video zake zinazokuja? Je, unatamani ngoma ipi ambayo ipo kwenye album ya The Kid You Know uweze kuona video yake? Toa comment yako hapo chini. Mimi ni Meki Mchana na hizi ni update za burudani kutoka hapa Stein TV.